Rais Samia ametoa rai hiyo wakati akishiriki baraza la Eid el Fitri jijini Dar es Salaam, ambapo ametoa rai kwa wazazi kuweka usasa pembeni na kuhakikisha malezi wanayoyatoa kwa watoto yanazingatia mila na tamaduni za nchi ili kuzuia suala la mmomonyoko wa maadili. Kama ni Samia Suluhu, mimi peke yangu sitaweza kulea watoto wote wa Tanzania, haiwezekani. Kila mzazi, kila ulichokitoa tumboni nenda kakidhibiti. Kina mama wenzangu, twende tukadhibiti. Inawezekana wenzetu hawa wana mambo mengi, lakini sisi, mtoto akikujia hapo, kidole kiko mdomoni, humtambui, chango linakukata, unaumia. Sasa ili tusifike huko, twende tukakamate malezi ya watoto wetu, tuwasaidie wenzetu, twendeni tukawajibike na watoto wetu. Katika upande mwingine, Rais Samia ametoa ahadi ya kusaidia utatuzi wa milki za mali na ardhi za Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA ambalo limewasilishwa kwake kupitia risala. Lazima nitafute suluhu za changamoto zinazotukabili nalibeba, tutakwenda nalo, lakini ni gumu kidogo, kwa sababu ukiletewa tatizo ambalo limetengenezwa na wale waliokuletea utatuzi wake unakuwa mgumu kidogo, lakini tutakwenda nalo, tutakwenda nalo. Aidha, Rais Samia ametoa wito kwa kuzikumbusha taasisi zinazohudumia mahujaji ikiwemo BAKWATA kuendelea kutoa huduma nzuri na kuwahimiza Waislamu wenye uwezo kukamilisha nguzo ya tano ya Kiislamu kwa kutumia vema fursa zinazotolewa. Si wote wanaokwenda hija wana uwezo, si matajiri lakini wana nia ya kufanya hivyo na wanapita, wanapata njia ya kupita ili kwenda kufanya hiyo ibada. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tutumie hii fursa vizuri, ili tena kulinda heshima ya nchi yetu, sababu tunapokwenda kwa namba kubwa, ile fungu tunalopewa tunalizuia. Lakini wakiona kila mwaka tunadidimia, wanasema ah, hawa wamechoka kwa hiyo zinachukuliwa, wanapewa nchi ambazo wanataka nafasi nyingi zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, twendeni kukamilisha fungu hilo la tano la nguzo yetu ya Kiislamu. Baraza hilo la Eid el Fitri limehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa dini, viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa vyama vya siasa akiwemo mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Mbowe na mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Profesa Ibrahim Lipumba.